अब माउंटेन बाइकिंग वो कीड़ा है भाई देखो बराबर में सड़क चल रही है बट हमें सड़क पे नहीं जाना है भाई देखो वो एक तीतर जो उड़ रहा है वहाँ पे दूसरी तरफ और हम भी तीतर हैं भाई रोड छोड़ के उड़ रहे हैं We're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them So can we just slow ये हम हैं और हमारी पार्टी अभी होने वाली है सॉरी पहाड़ी पहाड़ी अभी होने वाली है <laughs> और पहाड़ी ये होगी भाई कि जो है हम जा रहे हैं एक एम ट्रैक पे लिस्टर फील्ड के और मैं रहा हूँ तो अपनी साइकिल बांध के ले आया हूँ और कुमार भाई के गाइडेंस में जो है आज हम जो है अपनी पार्टी करेंगे भाई तो so, भाई ये ट्रैक है जी ठीक है ठीक है मतलब मोस्ट ऑफ द ये थोड़ा डाउन भी हो सकता है ऊपर राइट राइट राइट ठीक है के साथ आपको ऑल गुड ये मेरे ख्याल से ये कंकड़ बजरी में चलने से अच्छा तो ये वाला है <laughs> इसमें तो शोरली क्रैश हो जाएगा भाई Ooh. and I feel that you mean it You mean it But you're so right We're losing track of time Buying things online and it's not like we need them We don't need them So can we just love ये टिपिकल है भाई <laughs> ये पत्थर वत्थर निकले हुए ना मन ऐसा लग रहा है कि कहीं गिर गए ना तो बस पत्थर में ही फूटेंगे भाई <laughs> ओए Sorry. भाई लेक के दर्शन कर लो भाई जनता यहाँ लेक देखने आई हुई है देखो सामने अब आराम से चलाएंगे भाई इतनी देर बाद हाथों में और जांगों में जो है ना दर्द हो गया ऐसा लग रहा आग लगी हुई है जांगों में तो but look at that nice अरे यहाँ तो ये नाव वाव भी चला रहे हैं भाई यहाँ पे भी कभी आ सकते हैं भाई वो करने हाँ फैमिली हाँ। पिकनिक बन सकता है यार यहाँ पे बल्कि उनको बोल देते वो लोग यहाँ पे उनको छोड़ के तब तो हम साइकिलिंग कर लेते ऐसा भी हो सकता था हाँ और बच्चों के चलाने के लिए वो वाला ट्रैक सही है हाँ बच्चे भी वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपन जो है अंदर वाले में चले जाएंगे जो अभी करके आए हैं हाँ हाँ हाँ एग्जैक्टली ये देखो भाई बच्चों का ड्रामा पूरी अपहिल में जो है डाउन हिल ऐसे जा रहे हैं ब्रेक मार मार के आवाज आ रही है ब्रेक की भी लग गई उसके बच्चे के देखो भाई वो बच्चा गिर गया है यहाँ इतना इजी नहीं है अब उसके हाथ पैर में लग गई है तगड़ी गिर पड़ा वो देख लो यार वो वैसे चोट वोट ना लग जाए कहीं वो तो छोटा बच्चा जल्दी रिकवर कर जाएगा अपन को लग जानी है चलो चलते हैं कुमार भाई भाई प्रो हैं ये कर लेते हैं मैं भी कर लूँगा लोग उछाल के निकालते हैं मैं बैठे बैठे निकाल रहा हूँ भाई क्योंकि मेरी फट रही है पर जो भी है भाई अच्छा है मतलब बच्चे बड़े हो जाएं तो आप मियाँ बीवी बच्चे समेत जो है यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो और ये एक्सपीरियंसेस बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस देते हैं Can we just तो भाई देखो आप देख रहे होगे ये पार्किंग उससे भी बड़ी है तो यहाँ पर जनरली लोग साइकिलिंग uh, के लिए आते हैं माउंटेन बाइकिंग और जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये जो पार्क है लिस्टर फील्ड ये जो है एमटीबी का इंटरनेशनल रिकोगनाइज पार्क है तो हम तो हाँ जॉगिंग के लिए भी लोग आते हैं यहाँ पर तो ट्रेल जॉगिंग वगैरह यस हमें इसके साथ छुट्टी जाना है अभी हम देखो हम यहाँ से शुरू किया था हमने हाँ। इससे अभी हम यहाँ पहुँच गए करके अच्छा वो ऊपर तक जाएंगे हम ओके अब चलो हाँ, लेट क्यों करना है ओ भाई घोड़ा लेके भी आया हुआ भाई ये हाँ यहाँ पे वो भी है अच्छा ये अच्छा जो अभी चला रहे हैं दोनों ये मेजोरिटी अफिल है अफिल है हाँ, हाँ तो वाट लगेगी भाई पर चलो कर लेते हैं ओ भाई ये देखो देखो भाई इफ़ यू कैन सी ये टूल्स रखे हुए हैं जस्ट इन केस कोई ब्रिंक नहीं कर नहीं करता है तो ये अपना टायर वायर चेंज करना हो हवा हवा भरनी हो तो ये स्टेशन बने हुए हैं सही है ज़बरदस्त आ इन्हें लिकड़न देते हैं भाई और फिर चलते हैं रिकॉर्डिंग ऑन द वे ये ये देखो भाई देखा आपने अभी ये हमें सीखना है <laughs> ये लड़के उछाल लेते हैं भाई हम भी उछालने की कोशिश मैं करता हूँ पहले उछालने की कोशिश पीछे से आते हैं हाँ चलो पहले आप करना फिर मैं पीछे पीछे आऊँगा ठीक है चलो भाई ट्राई करते हैं नहीं नहीं हुआ थोड़ा सा हुआ हल्का सा हल्का सा उछला पूरा नहीं उठ रहा मेरे ख्याल से पीछे बॉडी वेट पीछे करके तब उछालना पड़ेगा यू आर हेयर वहाँ पहुँच गए भाई मैंने रूल्स तो पढ़े ही नहीं थे मैं बेफालतू के रूल्स अपने बना के चल रहा था कितना चलना भाई लेक तो कप्पी पार हो गई नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं पर मैं कह रहा हूँ पता तो चले देखो भाई अब ऑलमोस्ट 70-80 परसेंट हमने कर दिया है और अपहिल था सारा फाइनली हम यहाँ तक पहुँचे हैं अब थोड़ा सा और फिर डाउन हिल शुरू हो जाएगा और हम फिनिश कर पाएंगे तो मेरे कैमरे की बैटरी पूरी ख़त्म हो गई मैं कोई एक्स्ट्रा बैटरी लाया नहीं हूँ तो ट्रैक का वीडियो बनेगा नहीं अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट हो गया है लगभग एक घंटा इक्यावन मिनट लगे इस ट्रैक को पार करने में बट uh, मैंने पहली टाइम किया था मुझे लग रहा है कि मुझे बार बार आना चाहिए इट्स रियली ऑसम मतलब आपको फिज़िकली मेंटली चैलेंज करता है और आपको ऑन द टोज़ रहना पड़ता है हमेशा मतलब कि गेयर भी चेंज करने ब्रेक के भी कंट्रोल रखना है और साथ साथ ये भी देखना है आसपास जो है कोई पेड़ या कोई इस तरह तो निकला हो तो भाई कुमार भाई तो प्रो हैं मैं पर अब बिगनर स्टेप तो पार कर लिया मैंने लेवल वन तो क्लियर कर लिया है you want to say anything you did very good for first time it was हाँ, हाँ मज़ा आ गया मेरे को मैं दोबारा आना चाहता हूँ ब्लू ट्रैक के ऊपर जय ने बहुत अच्छा किया एंड इट वाज फन नहीं अभी इसमें ही रहते हैं <laughs> भाई आगे नहीं जाते चलो जी मिलते हैं फिर बा, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग और please like and subscribe thanks bye